En resumo, as comunidades vegetais características destas zonas a bordo de costa son un valioso legado que debemos conservar, tanto polos seus valores paisaxísticos como ambientais. Acabades de ver como estas formacións vegetais aloxan endemismos representativos da nosa flora costeira, como a erva de namorar ou a ensélica mariña, pero tamén dan a cubillo a numerosa fauna que sen elas desaparecería. No caso concreto da Torre de Hércules, a catalogación como enil, espacio natural de interese local, é un primeiro paso na boa dirección, pero como vedes as ameazas non desapareceron. O uso responsable pola nosa parte desta contorna e a retirada coa metodoloxía aceitada das especies invasoras nesta área, con especial atención á uña de gato, fanse medidas prioritarias en prol da conservación.